mani doda ve anya na wa ame sa puni lo e da akilo na nge pwe thai la ayo di ma ite Oy magi de blabla de kachi kade be. Ki blabla de kachi kade be. Kai de me de be na. De ma pe presa ya chika kai o li be yede. Ai o de ma. Ai me pe ale ka o ne. Ki ne la. Ye ba le mang lu ya na do kwa. Hey man sana man si ba yi kani online business kani na wate ya. Nte do ha honeymoon ya. could be hani, honeymoon honey China mutahan habunan lah Anda salam mawani mani fah Tafarat de Bahani mula de wah Ada mami sini ada Ini punya komputer Punya apa Lagi cek wajah ya. Orang ada kuat telepon Telepon ada. കുഴമ്പണ്ടല്ലേ search സെർച്ച് ചെയ്താൽ current knowledge talk Daniel ha tieme watonya watemwagenya walukwalekulo me taimom hage tagi tekani song dawa me plala yimale inspection ni jana ta inspect wenda le phone da awan o ma me le mi na we online business ni ba order la na ko taliba mi order da ko dali mi ba order da ko dali ni ama ha ke khe wa dan ji ke wa ta ko order da ko dali da order wa ta o ko ni ha ke khe ji dan tu ya ni tu ya ni a we wa ni ji kha le de ke la ma ma lo pa ta ko da ta bo he de li da ji ga help de ni အတက်ကြီးလေးရောနေကြတာကြလား ကျမစောင်းတော့လားငါစောင်းတော့လေအဲ့ဒီမှာပြန်ကြတယ်အနာမဒီမှာသမုဒ်ကောလည်းမှာ business department ပြန်နော်နော် business online နေရကေအလေးတော့အဝဲမဆာတော့မိချတော့ရမမိုင်းခါတဲ့ဒီတော့ညောင်းဂျေဝီဂျေကလည်းပဲလဲတီလာတက်ဟဲ့ကေလက်ခီမတဲ့ amit deh UI kemana itu lagi nama online business di depan lagi cuma ta ada kembali ya ayo di mana ayo di spoil mah Emang kiki ada sebelah libel lagi itu lagi nama dah ajan mana? balik ayo di mana nangan mima online business di ajar kita nanti lo dalam social media bumbabum. Jangan tahu mana Iya, iya, ya, ya. ke badi apa ni ya, ya, ya kau yang kau dah batu. Ke badi apa mah? ya mah ini record deh. ya mah kau yang mah sawi dari. Sawi terlalu wih badi orang nak yang awak kejibat sila dekabu. Itu orang yang mah nale. Tapi dah sang nai sang lisa match kah. Tahu ni. Conya lah salah social media buku buah. Kami cak kena yang lima tebu. Eh. Contohnya lah ETD contohnya lah ada blog ya. Ketua ada online business. Asal tahu di tile mana blog lah. Soalnya kami tadi kan kamu kamu lah awe awe ni ambil cakap. Yo, yang mana ya dah. Jadi awak cari ya.